Bəli, bu da Amerikan gözəlliyi. Lüt köynəyi keçirdi bəlindən, yolu kəsib. Boş, hələ burada dəli çoxdur, dəlixanadır. Deməli, dünənki uğursuz nəticədən sonra gəldim evə, biraz fikirləşdim, biraz götür-qoy elədim. Bir-iki saytlara baxdım, bir-iki məsləhətlər aldım. 9700 dollar verdilər saytda. Carfax-da yoxladım. Və ondan sonra girdim, e, bunu hardan almışdımsa Toyota Hollywood'dan, onun saytına girdim, yoxladım. Orada da 9400 dollar verdilər. Və mən orada bir-iki maşınlara baxdım, qiymətləri e, müqayisə elədim. E, gördüm, qiymətlər çox bahadır və mənim bütün hesablamalar falan sistemdə qalıb orada. Səhər mənə zəng gəldi ki, biz dünənləri maşın, e, maşınlara baxmısınız, Priusa baxmısınız. Dedim, hə, baxdım, amma qiymət çox yuxarı idi, yəni öcə vaz keçdim. Dedilər, neçədir, nədir qiyməti? Dedim, 300-ün aşağısında bir şey axtarıram, plus mən öz maşımı verirəm, onun da ki, ortada qalan pul da gəlməlidir onun üstündə. Dedi, ə, gəl bura, biz ə, uyğunlaşdıra bilərik bir şeyləri. İndi gedirəm ora. Yəni, film hələ davam edir uşaqlar. Bu maşın söhbəti deyəsən çox uzanacaq. Baş ağrı olmasın. Gedək soğuyanları da görsədim, görək, orada nə baş verəcək. Gəldim, çatdım Hollywood Toyota'ya. Görürsünüz, elə Hollywood sign da buradadır. Yəqin baxaq görək bu maşınlardan nə olacaq, nə edəcək. Okay, uşaqlar, burada yəni maşınları göstərdilər. Bu maşına ə, test drive eləyəcəm. Ondan sonra da ə, Toyota Corolla-nı test drive eləyəcəm. Bunun indiki qiyməti, satış qiyməti burada harası olmalıdır. 25700. Okay. Bu Prius-də çox ekonomikdir, bunu hamı bilir. Təzə modeldir. Qabağı da belə, belə göstərdim sizə. Bu 2021-dir. Toyota Corolla-nı da göstərəcəm. O da qoy gəlsin, Haçarın götürsün, onu da gəlsin. Birinci bunu sürəcəm, ondan sonra da ki, Toyota Corolla sürəcəm. Bu əslində mənə sərf eləyir. Bunun arxasına mən avadanlığı belə bərkidib videolarımı çəkə bilərəm təzədən. Bu mənim üçün rahatdır. Bir yəndə problem var ki, mən maşını alanda birinci maşın arxasına baxıram ki, mən bura avadanlığımı bərkidə bilərəm yoxsa. Məsələn, belə bir şey olsaydı 100% yox deyə bilərdim. Çünki mənə düz yer lazımdır ki, mən ə, bərkidim bura avadanlığı. Şəkilimi kənarda qoyaram, baxarsınız nədən söhbət gedir. Karola da bunu eləmək mümkündür, bunu da eləmək mümkündür. Görək də görək nə olacaq, bilmirəm özümdə. Bu metro uşaqlar təzə gələndə bu görürsünüz, həvəsli olsan, getsən, alsan maşını, sürürsən, sürürsən. Gəlib uca satmağa gələndə bu belə bir dənə başıma iş gəlib. Düz də başqa yollarla cəmaət burada eləyir, görmüşəm də məsələn ə, total edirlər maşını, yəni əzirlər maşını, görə əzildi maşın, getdi. Ə, bank pulun bağlayır, canını qurtarır. Amma yəni məndə o sifət yoxdur ki, o hərəkət eləyim də mən. Ə, o o cür hərəkət edə bilmərəm. Ona görə mən həmişə düz yolla getmək istəyirəm. Düz yolla da gedəndə görürsüz ki, bu belə şeylər başımıza gəlir, amma eybi yox, nə olar? Problem yoxdur. Səhvlərimizin üstündə öyrənirik biz. Bunu da, bunu da bildik, siz də bildiniz. Təzə Amerikaya gələnlər belə şeylər eləməsinlər. Finance maşın alanda biraz diqqətli olun. Faizi yuxarı oldusa almayın. Ee, çalışın aşağı faizinə ya da işlənmiş maşını alın. Kredit kozunuzu yuxarı qaldırandan sonra gedin bir dənə maşın alın. Mən məcbur oldum dəyişdim. 3 il bundan qabaq belə bir hadisə baş verdi. Amma indi necə, nəysə də uzatmaq istəmirəm söhbəti. Nə oldu, oldu. Təzə bir dənə göstərmək istəyirəm maşını. Burada bir dənə Toyota Highlander. Toyota Highlander, bax sport model. Qabağı budur. Bu Audi-nin qabağı budur bu belə. Yaxşı maşındır, qəşəng maşındır, amma bunun qiyməti babat bahadır. Bu salon Audi-nin salonudur, bu sportun salonudur. Sidenkalar, fanlar fərqlidir. Görə arxalarında nəsə fərq var. Spoilerində aşağısı spoiler deyirəm. Aşağısında, aşağı bumperində fərq var. Görürsüz orada. Qiymətlərinə baxaq. Görə bunun qiyməti nədir? Üstündə var qiyməti. Var qiyməti. Bunun qiyməti 41 mindir. Mən görünür burdan yoxsa yox. 41 min dollardır bu. 41 min 400. Ha, karbon falan işlemeler biraz daha farklıdır. Bu 41 min idi. Bunun qiyməti nədir? Bu 41 min tax yoxdur ya. Üstünə hələ tax da gəlir bunun. Okay, bu da buradadır. Bu da 42 min. Ne oldu? Sport bundan ucuzdur. <laughs> Sport ucuzdur. Camry mənim maşımın təhəsi nəysə. Da pis görsənmir bu da. Bu Avalondur. Təzə Avalon 2021. Bunun qiyməti nədir? 27 mindir. Baxın bunun qiyməti nədir? 39 mindi Avalon. Qapılar bağlıdır da açıq olsaydı göstərdim sizə. O tərəfdə də Corollalar da indi Corollanı da gəlsin sürəndə çəkəcəm onu. Bu da obrisi sürdüm. Bu da hybriddir. Bu da obrisi maşındır. Corolladır. Bunu da sürüb baxacağam. Bu da Toyota e, Corolla hybriddir. Görsün bir hybrid yazıb. Parça salondur. Heç nə yoxdur belə power seatdir. Deməli burada nə var? Monitordur. Ancaq arxa kameradır. Ondan sonra burada drive moddur, EV moddur, bilmirəm nədir, yəqin nəsə belə bir şey. Parkingdir, holddur, bunlardır, nəsə söndürməkdir bu şeyi. Screen də ortada, elektrondur bu. yumşaqdır. Pisdir əslində. Sürdüm yumşaqlığı var. Sensorı falan heç də yoxdur. Bir dənə nə var? Blind ə, şey var. Line assistant var. Sə başqa heç nə yoxdur. Bir də ki qabaqda maşınlarsa dayanır. Avtomatik brake edir. Bir dənə o var. Sə başqa heç bir şey yoxdur. Görünüşü bunun qabaqdan budur. Rəngi də budur hələ qiyməti 23500-dür. Arxa görünüşü də budur. Bunun sürəcə eyni maşın deyil, bir model yuxarıdır, amma indi görə bu necə göstərəcəyik. Deməli bu maşında çox şey var. Biraz daha yaxşıdır o birisindən baxanda. Və həmçinin parking sensorları var. Sonra məsələn özü park eləyir, basdan özü park eləyir. Ondan sonra bu, bu heç qabaq maşını distansiya saxlayanda tormuz verir. Blind spot var. Blind spot var. Solda sağda maşın onu göstərir. Fazla bu biraz belə qəribədir. Belə skorsuz adam, amma belə qəşəngdir, xoşum gəldi məndə. Biraz kosmosa oxşur <laughs> maşın. Amma pis də gedir. Pis sayılmaz bu da. Komp qlazətlər hər şey yerindədir. Okay, Priusu sürdüm. Prius daha çox xoşuma gəldi. Pəncərəsi, şüşəsi biraz daha enli idi. Sol şüşəsi, pəncərəsi daha enli idi. İçərini daha belə çölü daha rahat görürsən içərdən. O maşında belə çox balaca idi. Şiti də çox hündür idi. Bunun elə bir ki, biraz alçaqdı. Daha rahatdı. Bunu yaxşı yerdə qoyublar. Ortada olmayanda fikirləşirsən ki, ortada yoxdur, amma sağda olmağı da çox narahat eləmir səni. Kilometrajı falan rahat görürsən. E, dediyim kimi burada blind spot, şey, line assistant assist var. Yəni soldan sağa Pavatniksi keçəndə elində xəbər edir sənə. E, ondan sonra qabağı maşın olanda özü tormoz verir, solda maşın olanda özü bildirir. Ondan sonra bu biraz qəribədir. Məsələn, sola verib yuxarı qaldırmalısan, sürməlisən, aşağı verməlisən, getməlisən neytralda qalır. Avtomatik özü keçir sağa beləncəsinə qalır və parkinq olanda ona P-yə bassan avtomatik parkinq moda keçir. Drive mod var, 3 dənə eco mod var, normaldır, bir də sportdur, power verir, amma belə güclü bir şey yoxdur. CarPlay zat hamısı var, bu belə yaxşı. Məsələn, bu obrisindən daha çox yaxşıdır. İndi ə, burada charger yeri var. Burada işte bu açılır böyle içeride boş yerler var. Arkası da püstü. Arkada var. Bu dersi de püstü. So, belə də pis maşın deyil. Bu parking mod var amma nəsə istifadə eləmək istəmirik təzə maşında deyəni. Okay, so bu belə bu maşın. Rəngi də budur. Çöldən görüntüsü də belə Pisdir. Yaxşıdır. Biraz bunu da götürüm. Bu 25700-dür. İndi görək nə edəcək qiyməti. Hybriddir. Qabağı belədir. Bitsiz də amma okey. O dobrsıdır. Bu iki dənə maşındır. Oturmuşam, gözləyirəm. Dedi ki, təxmini qiymət 375 dollardır. Sənin qiymətin nədir? Mən dedim 300. Dedi, bilmirəm necə olacaq, amma gedim bir dənə araşdırım, gəlirəm. İndi görək inanmıram alınsın, amma yenə də gözləyirəm də. Görək. Məni bu maşında görürsüzsə, deməli yenə də bizim səbəbimiz alınmadı uşaqlar. Deməli niyə alınmadı? Çünki maşını həmişə ucuz almaq istəyirlər bunlar. Ucuz qiymət deyirlər və ucuz qiymət deyəndə də avtomatik o ortada qalan pul gəlir mənim təzə aldığım maşının üstünə və təzə aldığım maşının yenə də qiyməti baha çıxır. Misal üçün, indi mənə 7500 təklif elədi. Mənim maşınımın 13700 qiyməti qalmışdı. Ortada qalan 6000 nə qədər dolları gəlir. Bu birisi 23 25000 200-ün üstün 25000 itdi desəm maşın qiyməti 25400. Onun üstünə və o da eləyir 31000 e, dollar, 31000 dollardan elə bir yola çıxıb mənə bu maşın aylığını çıxardır. O da gəldi, çıxdı 479 dollar. Yəni belə Nəysə, bu söhbəti hər ki bağlayıram, nə təzə xəbər olsa sizə deyəcəm. Ə, görürsüz nələr baş verir, yəqin bir nəticə çıxardarsınız. Oldu dostlar, hələlik öz fikirlərinizi bildirin. Siz mənim yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Çox maraqlıdır. Prosta yəni bəlkə mən səhv fikirləşirəm, bəlkə mən səhv yol gedirəm, bilmirəm. Amma yəni mənə də maraqlıdır. Məsələn, Amerikada yaşayanlar bəlkə belə bir şey başlarına gəlib, kim necə eləyib nə yollar var, onu mənə deyin, mən də gözləyirəm. Oldu, hələlik dostlar, sağ olun.